Tahan. Ber. Pak. ada. jangan jangan. jangan Kalau terang dina pak. Eh, rong ulat. Eh, Mas, mungkin nah, hitungan gaji itu kan gaji. Gaji harian. Oh, Harian pira maksudnya Pak? Yo iya, iya. dikurangi gaji yang bonus awet 14, 15, 17, sampai 20 sampai 23 ya Arab. kalau BBM naik ya pasti ABK mau demo lagi mau minta tambahan gaji misalnya nggak nggak dinaikin kan nggak sampai mencukupi keluarga gitu misalnya kan diambil bon sekian sisa sekian di laut berapa hari misalnya kalau nggak sampai dua hari kan tekor hmm. penghabisan di rumah itu istri sama anak itu berapa satu hari hmm. Iya. Jelekin kan kerja kan cuma berapa 58 hari kan hmm. kebunnya kan udah ada yang 800 ada yang 1 juta Oh, kalau ya langsung iya, gitu. nggak sampai dua bulan kan berarti kan nggak cukup lah misalnya habis bongkar apa kan cuma sisanya seratus ribu, dua ratus ribu paling banyak lah tiga ratus lima puluh paling banyak yang paling mirip kadang-kadang di lautnya itu bodroko ada yang lima slop hmm. ada yang dua dua belas slop ada yang empat slop mohon macam-macam sih ada ambil kacang kue gula jadi kan sisanya cuman kalau kerja begini kan cuma iseng daripada di rumah nganggur nggak ada kerjaan iya ini ya menghindari eh, aman menghindari posisi di rumah mo. Daripada di rumah kan kanggo hubungan minum hmm. hubungan minum kan laka itu ya beli. Iya. Kalau bersama kan berarti kan anak bungae mohon. Seneng lah. Kamu tahu sih balik di gak duit. Tapi <laughs> laut itu setengah mati kerja loh, kena jamur, <laughs> kena karang, katul kabel, aduh, sampai bang abang ibu kena hutan, bisa turun kapan kan bocor kabel ibarat lamun kita mau menggawe tuh habis menggawe badan pegel lah pengen turu gak beli bisa mau kayak kucing cilik kelingan kucing cilik nusone ini ngembok ya mau jingkrung sarau jadi aneh enak kurang enak lah gimana lah lama paling paling enak kalau minyak kapal cumi ngante, gaji anak pancingan undi asal sokol rekong lumayan ini balik 500 ratus masih ngantongin ya. bisa lebah mah kan nih. Senang-senang jaratnya kan. Gaji min. 对对对，对对对对。

iya HP kunci tapi apa jaga ya, dunia duduk pasti enggak keluar aja cukup papat deh udah untung masih kuat baik masih kuat baik manusia bahasa hei yuk yuk Sampai lebih. Muka kerja. Muka kerja. Banyak uyu pun. Apa apa coba. Mama dua orang. Terus terus. Oke ya. Baik baik. Kita juga orang buku. Hei, aku buang dia. Ah, aku gay ni. Lu aku gay ni. Gua jualan <laughs> petang gue. Petang gue korban sakti gue. Iya, iya. Apa yang wajar? ayo Mas Ari ngirim lagu-lagu Or tadi cuma bakal nah, ngirim gambar tadi apa? Ya. Oh, MMS ta? Lah iya. Ngirim oh gue bluetooth Kang. Iya, gue bluetooth. Beli beli bisa tapi ben? Bisa. Yang mana dua beli sih? Oh, HP langkah bluetooth teh ya, kita. Baik misalnya ya itu HP loro-loroane bluetoothnya kudu dinyalain. Iya, Wis, wis. tapi orang mancing. Orang mancing. Bakal ngirim gambar bisa. Bakal ngirim gambar bisa. Apa ya? Ya, kita aneh mohon kirim gambar bisa, tapi kirim lagu-lagu. Hmm. Ya, Kang ngirim mana di Ormas mana? Bangun Jaya. Kang ngirim mana? Kau si Bangun Jaya. Jauh. Oke, Okay, botol dikumpulin, Lik. Botol dikumpulin. Dulu gaya tanggang ini. Mengedan. Di kamera kamera nggak botol di kamar. Ijang ijang ya masih stres ini. Jelek nih bangun jelek. Wah, angker di bantu Mas Meneko Saya kilo. Wis ora ana. Ora mentek ora sekat. Pokoke Susit. Sama. Angat, angat. Natin angat. Ako siya yung Jadi, bud, pati si jadi afiak lah. Langsung. Ya, Kopi lah balik balik balik kalau gue dipangan apa? Anak <laughs> gue Nah ya guys. Yo, udah. Yo, halo guys. Halo. <laughs> udah pernah ngasap guys. Enggak ngalu udah pernah ngasap. Apa apa udah udah udah udah udah, udah buka udah. Yang itu kayak dilatih selinjing. Ngomong yuk, yuk ngomong yuk. Bahwa kita ki lagi prestasi karabi. cerita cerita kan cerita enak, aja aja sini sini yuk. Uh, dia kabeh wong Indonesia kan. Buka-buka rahasia pribadi. Ah, iya, jangan jangan. Mana ah, taksi, taksi, taksi, taksi. Eh? Ompong, istrinya Rabi ke Harap. Duda duda kan, duda harapan. Ya? Tiga mata kali malam pak, dia. Ya, ya, pade, pade sengsara, pade sengsara. Pade, pade, pade. Ngomong pade, ngomong. Lawan kabar minta ya.